आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा सीधी में सिंचाई विभाग में पदस्थ कार्यपालन नियंत्री सुनील व्यास के भोपाल में दो जगह पर छापे मारे गए कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए पांच लाख के अलग अलग कंपनियों के शेयर सोने चांदी के बर्तन मिले हैं लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई देर रात तक चलती रही जिसमें कार्यपालन यंत्री के घर और उनके पिता के घर की लोकायुक्त की टीम द्वारा जाँच की गयी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की बात की जाए तो कृष्ण विहार ग्रीन हाइट से एक किलो सोना ग्यारह किलो चांदी के जेवर दो लाख नकदी एवं दो गाड़ियां बैंकों की पासबुक और सीहोर मेंडूरी और गेहूं खेड़ा में फार्म हाउस तथा बंगले और सहयोग परिषद भीमकृष्ण